Ben dokuz kardeşli bir ailede yokluk içinde büyüdüm. İki yıl ortaokul okuduktan sonra sen kızsın yeter bu kadar daha fazla okumana gerek yok dediler. Onlara göre artık 13 yaşındaydım ve evlenip evimin kadını olma vaktim gelmişti. Ne acılar çektim, ne itirazlar ettim bir bilseniz. Okumak, bu hayattan kurtulmak için hiçbir ümidim yoktu. Sevdanın gerçek hikayesi. Ve bu hikaye o 14 yaşındayken değişti. Sevda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursuyla okumaya tekrar başladı. Şimdi ise bir öğretmen. Siz de ÇYDD'ye destek verin, Sevda gibi yüz binlerce gencin hikayesini değiştirelim.